小姨，别打他，自己这么欺你，我打你。他还大一些呢，你以实在是太意外，眼前只有五岁上幼儿园的小女孩，居然是我又一个小姨子。她爸爸是我老婆的舅舅，人小辈分大。昨天和舅舅喝酒，舅舅趁着酒劲说了今年要办的两件大事：一是外婆八十大寿，二是生个儿子传门户。不要弄出来。 你是不是他小姨啊？哦，爸爸，我哥哥他是你小姨。我拍了。拍了。嗯。再拍一个呗。这还在拍呢。 你找到了一个小，还有你，小四，小四，小四打，找你打不打？别想着逛，便宜，赚不赚？广来了，对呀，哎。

姐姐，你叫他叫什么？哥哥。哥哥。对，这说错了，说对了，棒棒的。棒棒的，谁教你的？哎，他叫叫姐姐，肯定是。这小姑娘很聪明。哥哥，表哥哥，哥，表哥。我嘞，聪明，点赞。我嘞，妈妈。妈还是那么漂亮哈。姐姐。表姐。嗯。她五官长得超好，眼睛超圆。再来。又是吧？眼睛。 不一你不浪漫的哪？黑马？去拿你的衬的光，从小妹，你喝奶吧。你是小妹，你不喝奶了？ 我以为你还要喝奶。嗯，好喝。来一个，佩佩你。黄河。嗯哈哈哈我跟着一起走。妹妹，你会电视吗？你来一个。你来唱一首歌，好不好？你帮我们表演一下，你唱首歌给阿姨听，好不好？月月，月月。 姐，他听不懂了。月月，哎，月月唱歌。月月，好冷啊。月月唱首歌，月月。哦婆。哈哈，我唱不出来。哎呀，你别吃毛豆，别吃。给阿姨。嗯。你不能叫阿姨，你要叫姐姐。你又叫错了。

后面还有几句啊？后面几句我都不知道了，忘记了是吧？还有再来一个，再来一个，还有没有？等一下，月月刚刚想起来了，小白兔，月月也会唱了。小白兔，白又白，两只耳朵竖起来，爱吃萝卜和青菜，蹦蹦跳跳真可爱。 哎呀，你好棒哦！很棒，很棒。哎呀，烨烨好棒哦，好棒。我还有一首歌，还有一首歌。你来，想国里还有多少？国有多少？